Hola, ¿qué tal? Soy Eva Carballo, estou detrás das agullas de Carballo Artesanía xunto a miña nai Aurea. Resulta que as compas do DSTH están organizando a segunda edición do Festival de Arte Urbana e Contextual de las Fest, Eu viña a contarvos os centos de motivos polos que deberíais apoiar unha iniciativa tan necesaria e tan guai como esta, pero é que non temos nada de tempo. Así que o que podes facer é entrar en goteo.cc barra de las fest informarte e apoyar esta campaña de financiamiento colectivo antes de que peche, que no falta nada. Así que bule y eh, píntame de las festas.